Yeah. kue rumahnya bertingkat guys tuh dia bisa lewat dari dalam situ kadang dia tidur di atas kadang di bawah tuh emaknya rumah kardus rumah kesayangan ya santai malah ini satu nggak masuk nih biasanya dia masuk berdua ya biasanya masuk ya nih eh, ngintip aja dari dalam ngintip lagi manja Sheila lagi manja dia belum mandi ntar ya kalau mandi ya oke okay. terus cuman dia itu satunya nggak nyantai dong nyantai <laughs> iya santai banget